Wih, sing ada uang di situ. Kamu sudah dapat uang? Iya, memang tidak ada, Bu. Sama bilang ada. Di wajar buka lemari perang di mama pun dompet. Kosong. <laughs> memang kosong. Ya. Kita tidak bisa beli oto-oto.